Marco, el beat, ya, Marco, Marco, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, lo, lo igual, lo cambio por los Motorola, me va a comer a tu polola, no sabía, sin carne menos con pistola, en Francia, la Torre feliz con dos colas, flow, Italia de la escuela, un pala como granola. Yo soy de cola Yo no me creo nada, por eso me quedo piola Es su forma de ser Me viste en la calle y solo habla por el internet En contra me toca correr Me ofrece por mi casa por eso yo voy a crecer Lo cambié por los Motorola Me va a comer a tu polola Sin carne menos con pistola En Francia, la torre y con dos colas pídeme perdón no sé por qué, pero pídeme perdón. Quiero, quiero un avión, no prometo nada, pero quiero una mansión. De chiquito siempre daba colación, si te di 500. En Francia, la Torre este Eiffel y con dos colas lo, lo cambié por los Motorola, Me, va, me va a comer a tu polola, Sin, carne menos con pistola, La, Torre este, Eiffel este y con dos colas La Torre Eiffel con dos colas Le el beat